introduce you hint lah sikit barulah I tahu nak introduce ke tak. Okay, hmm. sudah sudah tengok ha. Hello. Ah. Kita bermula. Dah ya? Dah. Hai. Selamat malam, Mo Cheng. Seng Yi, kawan baru. Hello, hello. <laughs> Hi everyone. Selamat malam. Selamat malam. Belum belum rasa nak tidur kan? Semua Hello. masih fresh lagi. Belum. Sekarang baru the night still early still fresh. <laughs> Sekarang baru mau start. Eh. Oh, baru mau start Ah, Okay, good. Dah makan? Dah, dah. dah both of you, both of you sudah dinner lah. Dah, dah. Sudah. Ah, so. Tapi siapa pun... tolong start lagi? Ha? Oh, siapa? <laughs> kena oh, kena ambil siapa eh? Tidur lewat kena ambil siapa lah. Yes. Ya, kita okay. memperkenalkan diri sendiri. Hmm. Kasih Susana Wati. Okey, Hi, Saya Susana Rakan Moicheng. Uh, ah, saya saya nak kenalkan macam mana? Ah, uh, okeylah. Saya kata uh, umur saya 44 tahun. Ada anak empat yang paling uh, yang paling besar atau yang paling tua umur 22. Wow. Oh, sudah mau kahwin ah. Waduh. Bukan sudah mau kahwin, sudah boleh kahwin. Tapi saya tak bagi. Cari duit dulu. Habis sekolah, habis sekolah. Ah, sekarang dia uh, tunggu ni lah diploma. Eh, bukan tunggu diploma, tunggu grad lah. Okay, okay. Ah, tunggu grad. Dia ambil apa ke juruteraan mekatronik. Okay. Tahniah, tahniah. Ah, itulah harapan saya. Anak yang tua kan, contoh untuk adik-adik dia. Yes. <laughs> Lepas tu, I ada satu anak perempuan uh, usia 16 tahun. Next year ambil SPM. Dan ah. yang kecil sekali uh, baru form 1 uh, ah, apa belajar dari rumah hmm kan sebab MCO CMCO uh, sebab sebab MCO semua pun belajar di e rumah ah uh -uh. okey internet okay tak Okay, okay, okay. oh okay. Mui Ching pun okay. memperkenalkan diri. Uh, saya Mui Ching, uh, eh, ya, rakan rakan uh, rakan Kak Susanawati sebelum hmm. dekat uh, syarikat yang lama dah. Uh, jadi saya pun uh, sekarang dekat Setia Alam, Syah Alam lah. Uh. Hmm, hmm. hmm. Okay, saya Sengi sekarang saya dari Miri Sarawak. Jadi saya hmm. kawan baru uh, Kak Sus Zuzana. Hmm. Ah, hari ya. ini kenapa kami ada sharing dekat uh, FB live sini sebab kami mau interview Kak Susana. Uh, dia punya testimoni. oh. ya berat berit eh cerita uh, ber, berita news ah good news ah after dia pakai Alora pen. Jadi yeah. Ya. sebelum tu kami hmm. memang mau tahu eh kenapa Kak diperkenalkan Alora pen atau apa puncanya Kak mau cuba Alora pens. Okay. Uh, Kak Su actually uh, itulah uh, ada kena sakit kaki uh, sebelah uh, belakang lutut. Uh, jadi bila Kak Su nak um, berdiri lama atau duduk lama, apa-apa yang kita kena uh, apa macam berdiri lama atau duduk lama kan uh, akan rasa sakitlah dekat kaki uh, belakang lutut tu. Uh, belakang lutut, uh, jari uh, jari, jari pun sama uh, dia dia tak macam kram tapi mungkin uh, saraf kot dan Kak Su pun tak pergi hospital lah uh, jumpa doktor tanya kenapa sakit ni semua tak tanya sebab akak rasa benda ni macam sakit biasa kan sakit biasa sakit kaki orang lain pun sakit kaki juga kan Hmm. Tapi sebab Kak Su rasa kalau sakit kaki ni buat akak punya fizikal terganggu. Terganggu kenapa? sebab bila akak nak uh, for example akak nak masak kat belakang kan kat dapur uh, akak kena spend satu dua jam kan berdiri hmm. akak kat dapur akak berdiri tau akak bukan duduk <laughs> sebab dapur akak kecil uh, <laughs> jadi kan lama tu kan uh, lepas tu kaki kita macam dekat dapur tu mungkin sejuk sejuk kan kita jalan-jalan uh, dekat dapur tu mungkin sejuk sebab mungkin tiles jadi um, sejuk tu pergi kat kaki so kaki agak sakit. So bila dah lama-lama-lama akak pun uh, fikir sebab akak ni suka masak, suka makan. Jadi mungkin sebab berat badan jugalah PKP duduk rumah, kuat makan. Makan, makan, makan, makan. Badan berat, kaki sakit. <laughs> Biasa tak tu? Biasa kan? I bukan buat cerita kosong punya. Memang macam tu punya. I rasa orang kat luar pun suka makan masa PKP. Lepas tu badan pun naik. Betul. Lepas tu usia 40-an macam ni. Uh, bila kita dah 40 kan, 4 series. Naik senang, turun susah. Betul tak? You all belum 4 series lagi kan? Nanti 4 series you tahulah. Oh kami sudah, sudah sudah. <laughs> ah, kira ai uh, I ni overweight lah. ai boleh kata ai overweight. Masa PKP memang berat badan naik. Jadi itulah kaki sakit apa semua. Kaki sakit, badan cepat penat. Ah, lagi apa eh? Uh, tidur tak selesa. Tidur tak selesa. Sudah lama tak macam ni masalah ni? Uh, masa PKP lah. That's why masa PKP I tak suka bila PKP saya tak tahu nak buat apa selain dari kemas rumah kan buat kerja rumah saya masak, saya makan tu je. Husband tak bagi keluar. Dia seorang je keluar uh, untuk beli barang. Dia tak benarkan I keluar. Lepas PKP 3 baru saya keluar. Masa tu baru dia bawa I pergi taman untuk jogging. Satu dua jam kat sana. Masa tu hmm. baru rasa ringan sikit. Lepas tu baru kita masuk kerja kan. So bila masuk kerja tu masa tu lah hmm, nampak Moicheng. Moicheng promote seluar dia yang magic tu. Apa? Alora Condensi Pants ya? ya. Hmm, hmm. Dia panggil Magic Pants. <laughs> Dia ialah seluar yang ada teknologi Jepun. <laughs> ah, seluar yang ada teknologi Japan. Panjanglah ceritanya kalau pasal seluar ni kan, teknologi dia tu. Yang kita tahu, seluar tu boleh tolong untuk blood circulation. Hmm. Betul. Ah, so bila I tahu je pasal apa tu bagus untuk blood circulation, I dah fikir dah. Sakit I ni ada kena mengena dengan saraf, dengan urat. Urat I ada mungkin sumbat ke, angin ke kan. Hmm. Ah, mungkin boleh bantulah. Hmm. Lagipun bila kita dah start kerja, kita rasa badan kita tak fit sebab ialah obes uh, bukan obes lah overweight lah I belum obes lagi I baru overweight <laughs> ah uh, kita jalan pun cepat penat kan so nak carilah uh, yang apa yang boleh bantu hmm I ni kalau pasal uh, pasal nak sihat ni I memang cari jalan macam mana selain daripada makan kita punya diet harian I hmm. cari kalau luaran tu I boleh I, uh, apa yang boleh tolong I selain dari I pergi exercise lah. Hmm. Sebab I rasa I pergi exercise every week pun every day I tak boleh nak exercise masa kan. Hmm. Weekend aja I boleh pergi. So I rasa masih tak turun badan. Makan hari-hari I nak makan. Tak makan I stress. Mesti nak makannya kan. <laughs> Okay. Ah, makan pun tak banyak. Makan lagi kuat tau. Makan, makan. Uh, eh, eh, eh, apa every meal kena ambil kan? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, so yeah. Ah, kurangkan makan. Kur- ah, kurangkan makan. Tapi badan macam tu juga. Badan susah nak turun. Hmm. Ah, exercise uh, weekend. Itu je yang kita mampu buat. Tapi badan susah nak turun. Hmm. Ah, ah, so I punya first priority is my kaki. Hmm. Ah, kaki tu sakit kalau boleh hilang sikit pun ah, syukurlah kan. Hmm. Sebab Jadi you tahu lah. Dah, uh, you, you, you punya seluar you pergi HQ sana beli kan? Oh ya, yeah, I beli dua sekali. Sebab oh, I, nak pakai, I nak pakai, I ha? nak Oh you beli twin pack. Jadi you, you mau uh. terus ambil seluar. Jadi you pergi Bukit Jalil sana buat purchase. Ah. Yes. Ah. And then, okay, uh. apa? What happened? Apa yang seterusnya selepas you pakai Alora Pen? Okay, lepas I pakai eh, Alora Pen. Oh, <laughs> peluh peluh <laughs> lepas makan kan ha. lepas saya pakai Aurora pants okay masa tu hari kerja kan so pagi uh, malam saya dah start pakai dah malam saya dah start pakai saya rasa macam uh, rasa selesa tidur malam tu hmm nak bezakan dengan tidur-tidur yang sebelumnya mungkin masa tu saya tak saya tak perasan lagi lah cuma saya rasa macam hmm, seronok seronok pakai masa tidur. Hmm. Wow. Ah, seronok sebab sebab rasa apa? Rasa macam kaki tu tak sejuk kan? Eh? Ah, kalau tak macam tidur tu tiba-tiba sedar blanket tak tahu pergi kan? <laughs> Tiba-tiba kaki dekat luar kan? Ah, so kali ni ah, memang I rasa kaki tu memang cover dengan apa material kain ni. I rasa uh, macam panas sajalah. So I tak rasa sejuk. Ah, lepas tu uh, bila pakai pergi kerja, you lah air condition kan dekat tempat kerja kan. Uh, selalunya sebelum masa saya sakit kaki tu, Uh, selalu saya akan rasa macam you tahu kebas? Hmm. Ah, uh, kebas kan? Ah. Uh, saya ada rasa tu. Ah, uh, sakit kaki tu memang ada lah dia bukan terus hilang. Dia Kalau ada kat sana. Lepas, kita boleh lipat kaki tak? Ah, masa kita masa kita duduk, kaki kita lipat sikit kan? Ah, masa tu lah kebas. Tapi bila kita pakai seluar ni, hmm. rasa kebas tu tak ada. Hmm. Lepas tu, bila I keluar jalan atau I turun tangga, naik tangga, I rasa I lagi cepat. Wow, ah uh, uh, I rasa lagi movement tu lagi cepat lah. Kalau tak macam eh nak nak nak mm, nak apa uh, rasa sakit lah, nak nak uh, nak jaga step lah, takut jatuh ke kan sebab eh, sebelah kaki sakit kan. Ah uh, tapi bila pakai tu tak ada lah. Bila pakai tu I jalan rasa cepat. I sentiasa rasa I, kaki I panas. I hmm. tak rasa sejuk. Ah uh, itulah bagusnya sebab uh, ke office saya duduk atas memang aircon. Ya. Yeah. Betul-betul bawa saya duduk bawa uh, ni. Kepala saya bawa aircon. Ah jadi sejuk kan? Ya. Yes. Uh, macam itulah. Eh, lepas tu sakit masih? Ha? Ada kekurangan sakit, kesakitan you uh, semasa PKP? Okey, eh uh, I pakai dah satu bulan kan? Hmm. Beli bulan 9 sekarang hmm, Ya, satu bulan. Ah, satu bulan. I tak katalah sakit tu terus hilang. Sakit tu ada. Lagi I rajin pakai tau. I bukan uh, malas pakai punya. Bukan beli simpan, beli pakai punya. So, um, sakit tu ada lagi tapi uh, dah kurang. I tak cakap tipu, bukan buat cerita kosong. Kan? I bukan nak apa kata, oi memang magic uh, instead of magic dia ha, dia boleh membantu sakit ai kurang kan mana tahu lepas uh, satu bulan dua bulan ai harap uh, boleh pulih lah yes kalau bila sakit ai kurang pun ai dah ai dah rasa cukup baik dah sebab ai tak perlu pergi hospital ai takutlah nak pergi hospital takut doktor tocok <laughs> lah takut doktor hmm. first nak masuk waktu kena swab test dulu kan ah uh, hmm. itu ai tak nak buat <laughs> Kak selalu pergi <laughs> hospital kak. Hah? Kak sebelum ini selalu pergi hospital kak. Hmm, tak, uh, eh, sekali lah untuk satu operation uh, tahun dua, dua, tiga tahun lepas. Eh, dua tahun lepas. Itulah hmm. sekali. So, bila dah ada pengalaman tu kan, kalau boleh I tak nak pergi hospital lah. Kalau boleh I tak nak doktor sentuh badan I. ya, eh kak, saya mau uh. tanya oh, on behalf lah. Sebab memang semua orang mau tahu. Eh berapa lama salam satu hari, berapa jam? Berapa jam you pakai Alora Pen? Oh okay. Uh, kalau hari kerja, of course lah dari pagi sampai petang I pakai. Hmm. Ah, balik rumah, I rasa seluar tu dah kotor kan uh, I, akan tanggal seluar tu Nanti masa nak tidur, I pakai satu lagi Oh, okey. Jadi you, uh, bila you pakai daytime oh, You rasa dia panas ke, tidak selesa ke Ada hmm. Uh, I, uh, kalau kata uh, I suka kenapa, I suka sebab I rasa dia panas Oh, you mau dia keep warm? Ah, I, I nak keep warm ah, Sebab Uh, dekat office tu kalau tanpa seluar ni kan kalau I tak pakai seluar ni I akan rasa tak tak selesa sejuk kaki akan kebas. Hmm. Nanti kita jalan kita tak jalan tak best. Tapi you pernah pakai dia bagi uh, luar makan lunch kak? Kalau yang dalam keadaan yang tidak ada aircon tu itu seluar akan buat you macam sangat panas ke tidak selesa? Oh okey Uh, sekarang sekarang saya kat rumah kan work from home. I memang pakai seluar ni. Oh, daytime ha. Ah, ha, daytime pakai. Ah, daytime pakai. Ah, tidur malam pakai, ha, hari siang pun pakai. Kenapa tahu I pakai? Um, sebab bila I bila I pakai, I, I nak experience uh, apa bezanya masa kat office dalam aircon dengan dekat rumah. Hmm, memang memang I uh, berpeluh. Contoh macam tadi masa I masak tadi kan, I pakai pants tu sebab I berdiri bila I berdiri I, I mesti nak pakai pants. Ah. Sebab I, sebab sakit kaki tu kan. Hmm. I I yakin sebab I ada rasa beza. I yakin kalau I pakai uh, masa I buat kerja lagi bantu untuk kaki I recover. Yes. Sebab dia rasa semakin uh, semakin kurang. Rasa sakit tu semakin kurang. Contoh contoh ah bila macam kita kita bila kita sembahyang kita ada pergerakan yang kita buat tau. Berdiri, uh, duduk, kaki ada lipat. Hmm. So I paling uh, penting masa I sembahyang tu, I nak I buat semua pergerakan tu lengkap. Ah, jadi I boleh lipat jari I, I boleh lipat lutut I, semua I boleh buat. Wah, bagus. Uh, kalau kalau sebelum ni I pernah dua minggu masa sakit tu lah kan baru start kerja masa tu dah masuk kerja uh, dekat office I di surau tempat kerja tu kan ah, uh, uh, guna kerusi untuk sembahyang I rasa macam tak syok lah I rasa I masih muda lagi walaupun dah 44 kan tapi I rasa I masih mampu lagi kenapa I nak guna kerusi So at short of time, masa dua minggu tu, I pakai kerusi, I rasa macam sad lah. I feel sad. That's why I cari macam mana ah, apa aku nak pakai ni nak bagi kurang sakit. Aku dah pergi exercise dah, aku dah kurangkan makan dah. Aku dah makan makanan ah, apa ikut diet yang sepatutnya. Tapi sakit kaki tak hilang. Sebab urat kan, saraf. Dia kacau saraf, kacau urat. Hmm. So bila dah pakai ni itulah rasa macam improve, bantu, bantu uh, kurangkan sakit tu. I boleh I boleh sembahyang seperti biasa bila I test kan, bila I lipat kaki tu. Orang Islam tahulah nak duduk macam mana kan. Uh, uh, nak duduk ada beberapa step yang kita kena lipat kaki. Kena kena uh, orang kata kena buat secara sempurna. Ah, uh, kena sempurna baru kita rasa um, kita buat tu kita punya feel lah. kita rasa uh, ah kita rasa puas hati sebab kita prayer kan prayer time kita mesti fokus kan ah so semua movement i boleh buat jadi i i rasa uh, happy lah syukur sangat sebab sembahyang tu i boleh buat ikut sempurna. yang sempurna sempurna Mm-hmm. ikut step yang sepatutnya bukan i shortcut shortcut sana sini hey, eh, <laughs> boleh tak boleh tunjuk you punya pants kan tadi yang you tunjuk oh ah, tadi. okay okay okay oh i jaga tau pants ni nampak ni uh, nampak nampak okay i pakai double xl i pakai perempuan punya sebab uh. i nak push up i punya buttock Yalah, Betul ke Mui Cik? Mati, mati pun tak nak lelaki punya size lah. I nak. Tak mau, tak mau lah <laughs> lelaki. My husband kata, you dah keluar duit banyak-banyak, beli dua pants. You cari untuk wanita lah, dia kata. <laughs> you, you cari untuk wanita yang boleh uh, apa? up the butter jadi ah. ponggong toing toing ha <laughs> ah, dia sungguh po, dia suruh ponggong toing toing hmm. ponggong dah jatuh dah dia kata <laughs> kena pakai sudah cantik-cantik macam amoy sudah betul ah dia dia cantik dekat mata dia sudahlah dia bukan untuk cantik untuk orang luar ah uh, give you a like give you like like <laughs> ah inilah ni dia ya yeah, ya yeah. ah double XL ah. okay uh. Yang seluar ini macam legging betul? Ya. Kain dia kain dia lembut. Okey, I sebelum ni pun ada apa uh, gedel apa-apa benda lah. Adalah banyak banyak pieces kat rumah tu. <laughs> Dalam almari kan ada beberapa. Tapi yang ini uh, nak pakai tu ada cara. Uh, taklah susah sangat. Hmm. So kalau kita nak pergi toilet, kalau kita nak keluarkan dia habis pun uh, tak ada rasa susah walaupun dia full legging. Ah. Uh, kena jagalah sebab beli mahal kan. So far, so far okay lah. Uh, I jaga dia baik-baik sebab I nak pakai dia day and night. Hmm. Mm. Kain dia lembut. Uh, bila I peluh, I rasa peluh I tak tahu hilang mana. Hmm. Ah uh, kan? Tak yeah, tahu yeah, hilang yeah. mana. Tak tahu hilang ha. mana sebab dia tidak basah juga. Dia tak ah. terbau, ah. tak terbau kusuk pun. Ah, ya, ya, ya, betul. Kalau I spend time dekat taman tu, I exercise kan? Ah, I buat berapa round? Tiga round, empat round. Lepas tu, I workout kat sana. Ah, I rasa seluar tak basah tapi sebab I I kena cover lah dengan long sleeve apa semua kan. I kena tutup aurat. So uh, baju kat luar je basah tudung basah, baju basah, tapi pants kat dalam tak basah. Betul. Ah. Hmm. ah itu yang buat pergi pergi taman seronok tu, bila jogging kan, bila workout kat sana rasa seronok. Lepas tu I notice satu, bila I workout, step yang I buat tu kan, I boleh buat uh, buat betul-betul. Tadi I, I cakap masa I sembahyang, I boleh boleh boleh lipat kaki semua kan. Hmm. Ah, tapi bila you tahu lah masa kita workout dia ada step yang uh, awal tu kurang sikit, lepas tu dia ada climax dan dia ada cool down kan. Masa yang climax tu, I kena orang kata kalau tangan tu kena laju, dia ada dia ada kiraan dia kan. Eh, I boleh buat semua. Wow. Ah, uh, I boleh hmm. I boleh buat semua. Ah, uh, sebab uh, kalau dalam masa 40 second kita kena laju macam ni kan. Ah. Uh, I, I boleh buat tangan walaupun I pakai pants tapi eh tangan I pun boleh. Betul. Ah, ah okey lupa nak cakap. I sakit kaki. Kaki yang sakit kan? Tapi uh, tangan I pun sama tau dekat sini. Dekat sini. Hmm. Hmm. So I rasa urat tu dia ada ada kena mengena dari ibu jari I, lutut, uh, eh, pinggul dengan tangan. I rasa dia connect masalah hmm. tu dari bawah sampai atas. Yeah. Sebelah, sebelah badan. Hmm. Wah, alhamdulillah. <laughs> ah itulah dia. Ah tapi kan ah, bukan saja pakai seluar ni lah kena rajin. Kalau seluar ni ada tak pakai pun tak guna. Hmm, betul. Ah, kena kena kena rajin pakai. Ah, Kak, sebelum kami uh, menamatkan uh, live sharing ini, ada apa-apa hmm perkataan yang you mau encourage uh, semua orang dalam masa ni? Okey lah. Kalau di luar sana ada masalah lebih kurang macam saya ataupun kalau rajin Google dah tahu Alora Pants ni ada banyak benefit. Kalau rajin Google mungkin ada nampak masalah lain kan. Masalah saya cuma sakit kaki. Masalah mungkin uh, urat saraf yang bermasalah dan uh, Eh, apa tu berat badan. Uh, saya rasa kalau ada yang masalah sama macam saya boleh cuba beli uh, kalau boleh beli dua beli dua lah so kita boleh pakai siang dan malam tapi kalau tak tak boleh nak beli dua dapatkan satu pun tak apa uh, guna waktu malam masa kita tidur tu kan uh, tak ada siapa kacau so kita pakai seluar ni uh, dapatkan apa tu uh, kesihatan ah, ah ni apa yang blood circulation tu yang paling penting sebab hmm. bila kita bangun kita rasa tenaga ah mana tahu uh, sakit kaki tu boleh kurang atau sakit badan ke sakit belakang badan ke boleh kurang sebab saya dah dapat rasa dah uh, badan saya rasa selesa sikit hmm? sebab hmm. perjalanan darah tu uh, bagus kan hmm. ah ah mungkin Jadi, exercise exercise mungkin tak cukup yeah. Ya, exercise mungkin tak cukup so pants ni kita pakai tak boleh exercise dapat pakai pants pun jadilah so uh, darah tu boleh flow dengan bagus oksigen pun sampai kat otak kalau tak sakit kaki saya ni pun buatkan saya pening kepala tau <laughs> yeah, ya, ha, dia dia punya sakit kan dia, dia naik sini lepas tu naik sini ya yeah, dia connecting connecting dia ah. memang ah, ah. ya yeah. ah, itulah dia Kak sudah pakai uh, lebih kurang satu bulan. uh, dia sudah dia sudah uh, dapat tahu wah dia punya Alora pun sudah uh, menolong dia banyak dalam hmm. dia punya kesakitan yang sini sana. Jadi hmm, kalau kalau yang sekarang you yang sedang tengok kami punya live, hmm. tolong share kami punya live for bagi kawan-kawan yang mungkin ada uh, mengalami kes, kesakitan macam Kak Susana. Hmm. Hmm. Kami harap yang pants ini ya boleh mengurangkan kesakitan. Sekurang-kurangnya, ya, you pakai saja. You tidak perlu buat apa-apa. Hmm. Betul. Uh, yes. Teknologi yang ada pada pants ni, kita kita tak tahulah kan dia buat macam mana. Tapi bila kita pakai tu, kita dapat rasa badan kita ringan. Kita tahu badan, badan saya tahu badan saya berat. Tapi bila saya pakai, saya rasa ringan. So saya nak buat apa-apa aktiviti fizikal tak tak susahkan saya. Fizikal saya apa? Suka. Ha? Fizikal apa? Fizikal? Apa-apa fizikal lah. <laughs> aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal sangat penting. Kalau you tak ada movement lah, badan you akan jam. Motor you akan jam. Hmm. <laughs> Yeah, Nanti husband lari, nak cari husband kat mana? <laughs> Betul, betul. Sebab kaki kaki yo oh, actually yang kami punya second heart. Ha? Kami berat kaki yo oh, actually second heart. Second heart? Second jantung, yeah. Oh, second heart. Hmm. Okay. Kaki merupakan jantung yang kedua. Oh, kaki memang memang sangat penting. Hmm. hmm. I tak tahu pun kaki ni jantung kedua tau kawan dengan Moi Cheng baru dia cakap jantung dia kedua. Okay. Ya lah. Okay. Sekarang uh, uh, memang sangat appreciate Kak Susana boleh meluangkan dia punya masa untuk uh, membuat interview uh, ini. Jadi jadi kalau sekarang sudah lebih kurang 11. Jadi kami kena end sharing section ini sudah. Okay. Oh, sekejap je. Tak lama eh yeah, um, <laughs> okay. Yeah, so we say goodbye to everyone and hope everyone have a very sweet dream later. Yes. Selamat malam. Selamat malam. Have okay. a nice sleep. Have a nice sleep. Bye-bye. Bye, Mo Cheng. Bye, Sengyi. Bye. Bye.